のはい皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかとすんちゃんですはいはい、 <laughs> 顔だけ浮いて見えるはい <laughs> 今日は何をしていくかというと、はい、じゃんすんちゃんの眉毛を見せてこの <laughs> この眉毛を切っていきたいと思います うる前に話すんですけど、うん、皆さん結婚する前に気をつけてくださいねなんでもう一回考えてください、ね、なんでそういう旦那もいます頑張ってください皆さん <laughs> 好きや頑張りましょう私も生きてますよ皆さんシャイシャイ準備物は楽しそうやな結構そうなの今日ねオリーブヤングで買ってきたこのハサミとえ そうこれとあとは、まあ、皆さんもご存知の通りこれなんて言うんだ <laughs> これなんて言うんだっけ頑張れすぎちゃんハウイヌンソッカヌンソッカイヌンソッカイを使っていきます多分ねすんちゃんはこのペンシルで描かなくてもまあ大丈夫かな結構毛が多いので必要な部分は描きながらやっていこうと思いますこれこれを使っていきます調べてきそれではすんちゃんアップにします わお <laughs> ちょっと待ってすごいいやいやこんなにアップすんのうんそうだあともう一つ手抜きも必要ですそれではやっていこうと思います顔何顔って <laughs> 何顔ってこら文句ないで可愛く可愛く <laughs> いた さすなそこはいそしたらまずこれですこれをちょっと意味合わないからあなた、もうあなたそのパワー出すのやめてなんかその一気にパワー出すの。ちょっとご覧の の提供でお送りしました、うん、はいこれを使っていきますまずここは上に整えていってなんででここは下に整えていきますなんで無視するの <laughs> えだから眉毛の、うんうんその生えてる流れに沿ってまずちょっと整えてあげるのそしたらちょっと待ってちょっと描いていくねやっぱりガイドラインだけ描いていきます これで真ん中がどこかを <laughs> これが本当でも本当にすごい綺麗な眉毛だからねちょっと待ってこれで何を取るの毛を毛をこれで毛を取っていきます手 <laughs> 黄色くなるとしみかん食べ過ぎじゃない <laughs> ご覧のスポンサーの提供でお送りしましたじゃあダメダメそれは約束してません私は痛いの嫌いですそうだよ一回やってみよう無理一回やってみよう無理だよあなたはちょっと待って私できる違う違うそれはダメちょっと待ってそれはダメ一本だけお願い無理一本だけ皆さんお前あんまり横でないからなんで取るのこれでいくよ一本だけなおお こういうふうにあのシワがないようにした方がちゃんと取れたり反れたりするからここをこう引っ張ってこのこの眉毛のラインの下にある毛っていうのを取っていくんだけどすんちゃんは嫌だから1本だけ取っていきますあ <laughs> っと準備の時間ぐらいよいつだか あのその前に先上オイルあオイルじゃない順番間違いすぎやろローションをこの子本当になあの皮膚に負担がないようにのせていきますこっちにのせていってこれも下と上こんな感じねでこれはアロエジェルでも OK ですそうしたら 上はなんかあんまり男性の方はあんまりやんなくていいんだって、だからこの下の本当にはみ出てる部分だけやっていきます目つぶっててちょっとちょっと待ってねこれ大きいから他の持ってくるねちょっとさっきの大きかったので このちっちゃいのにします痛いあ本当にやめてよ <laughs> これは強敵だな <laughs> したらここの上の部分もうちょっとだけ整えていくだけねなんかこれぽやってなった毛だけ、うん、おおいい感じほら見てうちビフォーアフターすげえ OK ちょっと待ってねでもあの奥さんがこうやってやってくれるのいいと思いますうん気持ちいいっすねだなだ 全部恥ずかしい全部恥ずかしいのそしたら反対側もやっていきますでまずここの間の毛も取っていくねで切った後もこういう鎮静効果のあるローションとかアロエのジェルとか塗ってあげてくださいね反対側いきます たらここの横と上をまた整えていきます今こんな感じもうまた整えていくじゃんうんちょっとここが足りないのかなここがねまあ、それはいいとしてえ <laughs> めっちゃトップですけど <laughs> それでこれとこれを使って まずれをこうするじゃん、うん、はみ出てる毛があるでしょ、うん、れをハサミで切るんだけどハサミをこう切るんじゃなくて、あそこでやらないでそこなんかこういうふうにこういうふうに切っていきます本当うんなんか美容室で髪切るみたいな感じ <laughs> やばいこれ切っていい無理だ <laughs> これこう切るね <laughs> 無理無理こんな無理無理無理こんな 柔らかくねえぜ分かったフォームで切るよりもすごく自然になるからこれではみ出した毛を切っていく感じでこっもうすっきり感じだねでこっちはこう下にして、うんうん、下にしてはみ出た毛を切るあ目閉じててこれは縦に切っていきます 込めていきます。込め <laughs> やっぱ縦は向いてないかも。横にするね <laughs> これは強敵だな。やっぱ皆さん縦はいいかもやんなくて。ごめんね。やるのあ、縦じゃなくて横にやる。こっち。ちょっとすっきりしたうん、本当だ。 綺麗だねうんいい感じねじゃあこっちやっていきますもういろいろするわこいつどうします最後にはちゃんと皮膚のために見に行ってあげる。 はいこんな感じですどうですかあいいですねちょっともうまあ足りないなって思ったらこっちだけこうペンシルで書き足してもいいかもね、うん、こんなこんな感じですこんな感じうんめっちゃ <laughs> はいこんな感じの嫁が旦那の旦那の 眉毛を眉毛をカットしたらどうなるかでしたどうえー、一応なんか <laughs> 一応ね、うん、あのまあ奥さんがこんなに旦那のために眉毛を切ってくれるはすごいいいと思います気持ちいいし、うん まあちょっと刺してなんか痛いとこもあるしなんか血とか出るとこもあるしそれぐらいは我慢できるのが夫婦ですそうだねはいありがとうございます時間まで頑張ってそうだねあのまあ前からなんか眉毛汚いなーって思ったんですけど、えー、今日ゆかが来てくれてすっきりしていいと思いますありがとうございます次は、えー、 <laughs> 私がゆか <laughs> ちゃんを切ります それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたありがとうございますえー、インスタグラムとツイッターのフォローとチャンネル登録もよろしくお願いしますそれでは次の動画で会いましょうバイバーイおやすみなさい